<sighs> यहाँ रुद्र की कहानी खत्म हुई लेकिन एक नई कहानी का आरंभ हुआ अंधकार मंदर बिच आरती जय मां हे दरबारा वाली आरती जय मां काहे दी मैया तेरी आरती बनावा काहे दी मैया तेरी आरती बनावा काहे दीपावा विच बाती मंदर विच आरती जय मां सुहे चोले वाली आरती जय मां सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा अगर कपूर पावा मंदिर विच आरती जय मे पिंडी रानी आरती जय हिमांशु सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा सेलिब्रेशन तो बढ़ता है आखिर से रही अच्छा बाबा ले लियो पर पहले मंदिर चले आज नवरात्रि का पहला दिन है मंदिर पर हमारी क्लास है ना आज हाँ तो मंदिर से क्लास ले लेंगे ओके और जल्दी अपनी पूजा पाठ ख़त्म करियो वरना क्लास के लिए लेट हो जाएंगे अच्छा बाबा चल वरना यहीं लेट हो जाएंगे हाँ आज फिर से वही रात आई है फिर से वही पूर्णमासी की रात जो हर पच्चीस साल में सिर्फ एक बार आती है और आज से पच्चीस साल आज ही की रात को हम दोनों ने मिलके उसे मार दिया <laughs> और नागमणि पे कब्जा पाया <laughs> आखिर शिव जी को धन्यवाद करना तो बनता है ना J तू हाँ मैं शिव जी को धन्यवाद करने का मन किया तो आ गया आखिर उन्हीं के आशीर्वाद से तो आज नागमणि पे मेरा कब्जा है हम्म। कुछ देर नहीं रहूंगा जल्दी चल वरना चुप बिल्कुल चुप ओम नमः शिवाय अब चल जे इंसान वो भी यहाँ हाँ इंसान इंसान में क्या आने का वक्त हो गया है तुम जल्दी से यहाँ से जाओ इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले और उसे शक जय भोलेनाथ हाँ वो ना सॉरी हाँ, हाँ।, हाँ, हाँ चल हाँ प्रसाद पंडित जी मुझे आपसे एक सवाल पूछना है हम्म? पूछो क्या सच में जजाड़ी नाग नाग तू फिर से शुरू हो गया सॉरी यार पर मैं इस क्वेश्चन बात नहीं हूँ मैं हम्म। वहाँ जा रहा हूँ तू जल्दी से अपना काम खत्म कर जल्दी वो पंडित जी दरअसल मैं पूछना चाहता था कि क्या सच में छितारी नाग नागिन होते हैं हाँ बिल्कुल होते हैं लेकिन तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो बस ऐसी वाह और क्या हुआ ओ विराज तू जल्दी इधर और देख कितना सुंदर हम्म। मंदिर है यार तू इस मंदिर में क्यों नहीं जाता देखा तो मैंने भी है पर मैं कभी गया नहीं ये सदियों पुराना मंदिर है इसमें तब तक कोई नहीं जा सकता जब तक उसका बुलावा ना आ जाए मतलब कि इस मंदिर में मरने के बाद ही जा सकते जय कुछ ऐसे ही मान लो अब तक इस मंदिर में बहुत कम लोग जिंदा जाकर वापस आए क्या है तो ऐसे रहे हो जैसे कुछ जिंदा गिने चुने लोग ही इस मंदिर से जिंदा वापस आए हैं उनमें से मैं भी एक हूँ ऐसा क्या इस मंदिर में इस मंदिर में वो शक्ति विराजती है जो संसार में सबसे ऊपर है शिव की भी शक्ति है वो शिव शक्ति है वो यूं तो दोनों अर्धनारेश्वर हैं पर शक्ति शिव से ऊपर है शिव शक्ति है इस मंदिर में वो कोई ऐसी ऐसी शक्ति नहीं बल्कि जगदम्बा अम्बा महाकाली है बोल साचे दरबार की जय जय माँ जय माँ काली ग्रांशु जल्दी चल हम लेट हो गए हाँ पंडित जी हम चलते हैं हम्म जय माता दी आ गई वो रात जब वो नाग बन जाएगा मैं इतना तो बता सकता हूँ कि वो तू ही है महाकाली और शिव ने चुना है तुझे ये तो नहीं पता क्यों लेकिन जय हो ज्ञानेश्वर की क्या व्योम लेट करा दिया और एक पे एक फ्री क्लास दिला दी हम्म। ओए हम्म। क्या सोच रहा है हम्म। चल छोड़ मैं तो बहुत थक गया हूँ मैं तो अब सोने जा रहा हूँ लेकिन तू सेलिब्रेशन देगा भले आज नहीं लेकिन तू देगा अच्छा पापा ले लियो हाँ